こんにちは現代のもののけ姫ことまこです今日はやけどの状態についてお話ししていきたいと思います退院はしましたが完治というレベルはまだまだ程遠いです、えー、そしてやけどの跡についても基本的には残ります、えー、完全に昔のような違和感ない皮膚になるっていうのは もしかしたら可能なのかもしれないですが結構難しいというレベルの状態ですでやけどを負った範囲ですがお尻から足先までですお尻は蒙古斑ができるあたりのところに少し一度熱傷を負ったので皮がペロッとむけて今はそこに違う皮が張ってる状態なのでお尻もこう色味が違うところがありますでその他は え膝下までにかけてありとあらゆるところに小さな水泡ができたりあと皮膚全体が少しこう黒ずむというかなんかそういった状態になっていてまだ太ももの裏とかが綺麗になんか肌色みたいな感じになってる状態ではないですが、まあ、処置としては特に何かするっていうことではなく本当に皮膚の再生を待つという生まれ変わりをね待つという状態になっています。 一番ひどい膝下は1度熱傷から浸達性2度熱傷までです、えー、浸達性2度熱傷の次が3度熱傷になるのでそこまでいくと皮膚移植の可能性が高くなりますなので本当にそこまでいかなくてよかったなというふうに思っていますで受傷から2日後の足がこの状態です、えー、麻痺はしてるので痛みは ないはずなんですがしびれがとっても強くなって正座後のしびれのマックス状態あのちょんって触られただけでも痛い痛い痛い痛いっていうなんか痛がゆい痛がゆいみたいな状態を経験したことがある方多いと思うんですけどその状態が24時間続いててすごく嫌なあ気持ちというかいい気分ではない日々でしたね私は足の痛みを感じないけど足さん自体はもう 痛いしかゆいし大変なことになってるっていうのはあるので本当に触られただけでも、えー、触ってない時でも形成っていうのが強くなってずっと足がバタバタバタバタ勝手に動く時間が多かったですこんな風に足が動いてしまうので膝をがっつり押さえてもらいながらじゃないと処置ができなかったですこの画面にバンと今ぶつかったのは反対側の足 がもう膝蹴りしてる状態ですねもう自分でもどうしようもないのですごく大変でした、えー、受賞した直後の処置というのは基本的には毎日お風呂に入って、えー、きれいに泡の石鹸で洗ってでその後にメロリン ガーゼっていうガーゼに対してアズノール軟膏を塗ってそれをこう巻いておくあとフィブラストっていうすごくこう皮膚を再生してくれる結構褥瘡とかにも使われるあの強い薬を初めの方には塗って早く上皮化皮膚を作らせていこうっていうことをやっていました。でこちらが受賞から20日後の写真になりますね上皮化してきた部分も多くなっ ってきたのが写真からわかると思います下半身麻痺の人っていうのは血流の流れであったり、まそもそも体の異変を感じにくいということから治りっていうのがすごく遅いそうです、まあ、ですが、まあ、私の場合は健常者と同じレベルのペースで、えー、治っているっていうことだったので、まあ、それはすごく良かったなと思いました。 でこちらがあ受賞から26日後の写真になります足の甲っていうのは皮が薄いこともあって、えー、損傷が大きくそして治りにくいんですが、まあ、ふくらはぎとかはあ順調に上皮化してきているのがわかると思います、まあ、ですが気をつけないといけないのがこう上皮化したといってもまだまだ薄くて弱い皮が張ってるだけなので 少しぶつけただけでもピッと <laughs> ピッと向けちゃいますやっぱ異常する時とか形勢でこう勝手に足が動いた時とかどこかにぶつけてしまうっていうことはどうしてもあるので本当に治っては向けて治っては向けての繰り返しが続いてましたこちらが受賞からあ約1ヶ月後の写真になります退院後はですね、えー、フィブラストはなくなって、まあ、処置としては 同じように毎日お風呂に入って優しく洗って、えー、メロリンガーゼにアズノール軟膏を塗ってそれを巻いて包帯で保護するという流れですこの処置は全部1人でお風呂が終わってそのままお風呂の中でこう調剤になって自分でこう巻いてっていうのをやってましたこちらが受賞から約2ヶ月後の写真になります 血流の流れが悪いところはこう薄紫になっていたりしててちょっと色味が良くないんですけどもこんな感じで、えー、まだまだあ包帯で巻かれた状態が続いててで今はですね、え本当は地元の病院さんにそのままあ通いたかったんですけどどうしてもこうコロナの状況で 福岡と行ったり来たりしてるとなかなか病院2週間、えー、県外から来た場合は来ないでくださいっていう制限がかかってしまって福岡の方で皮膚科さんを見つけて今日ですねこの撮影してる今日初めて皮膚科さんに受診約1ヶ月ぶりにですね受診をしましたで今までそのずっとアズノール軟膏とメロリンガーゼっていう状態だったんですけどちょっと処置の方法が変わって、え エキザルベっていう薬なんか昔からあるお子さんも使えるような、まあ、ちょっと抗生物質が入った薬を今度は塗ってその上に薄いガーゼと包帯っていうのでもっと皮膚をね生まれろ生まれろもっと強いもっと早く皮膚生まれろっていう状態を作り上げるっていう感じになっていますエキザルベを塗った次の日の写真なんですが めちゃくちゃ足の状態が良くなっていてこのエキザルベっていう薬すげえなって感動しましたやっぱりこう後も残る予定というか後も残りますしまだまだ包帯さんの時期っていうのはどんどん続いていくんですけどやっぱできるだけ綺麗になるようにいろいろ試していきたいなと思っていますでやっぱ効果があるものに関して やけどの傷で悩んでる人っていうのはたくさんいると思うので、まあ、効果があるようなものは紹介できたらなというふうに思いますしであとは「ハンコン」っていう言葉があるんですがそれについては、まあ、また改めて説明していきたいと思いますがやっぱやけどを負った人にとってはすごく大切なあ情報だと思うのでそちらはまた違う動画で、えー、お話ししていきたいと思います。 はいということで、えー、今日はやけどの状態をお話ししましたはいなんか日が傾いてすごい最後 <laughs> 照らされてますがこんな感じで、えー、この動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば是非いいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いしますでは本日も最後までご視聴ありがとうございました